корабли уходят в море. Ветер чуть колышет паруса. Снова останемся с тобой.

Я не стану сердце договаривать Если тебе нравятся другие Я заставлю сердце замолчать